හැම දෙනාටම සුබ දවසක්. අදත් මම කතා කරන්න යන්නේ කිසිම මුදලක් ආයෝජනය නොකර මුදල් ලබාගත හැකි වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි kiddearner.com මෙම වෙබ්සයිට් එකට ඇතුල් වීම සඳහා අවශ්‍ය ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තිබෙනවා. එම ලින්ක් එක ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මේ වගේ මූණක් තමයි ඔබට දාගෙන ලැබෙන්නේ. රෙජිස්ටර් කියන ස්ථානය ක්ලික් කරපුවම ඔබට ව්‍යාපෘංචි මේ පෝරමය ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ පෝරමයේ යූසර් නේම් එක පාස්වර්ඩ් ඉස්සෙල් ඇතුළත් කරලා ඇම් නොට් රොබට් කියලා තැන ක්ලික් කරලා තමයි සයින් අප් කරලා ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම ලොකුට විස්තර කරන්න යන්නේ නැත්තේ ඒ සඳහා කාලය ගත කිරීම අනවශ්‍ය නිසාවෙන්. මේ මූණතට ලොග් අපි ලොග් වුණාම මේ වගේ මූණතක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. එහි තියෙනවා PTC Windows Ad Sorts කියන ලබාගත හැකි ක්‍රම තුනක් ගැන මෙහි PTC ad 25ක් තිබෙනවා. අපි එම ස්ථානයේ ක්ලික් කරපුවාම අපිට PTC ad සියල්ල අන්තර්ගත වන පිටුවක් මෙන්න මේ ආකාරයට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහි එක එක ad පහලින් go කියන මැසේජ් එක තිබෙනවා. එම ස්ථාන ක්ලික් කරපුවම අපිට මෙන්න මේ වගේ time counting page එකක් ලැබෙනවා. අදාළ තත්පර ගණන ගත වූ පසු අපිට මේ වගේ පිටුවක් ලැබෙනවා. complete the capture to get reward කියන පිටුවක් තමයි ලැබෙන්නේ. අපි එහි verify කියන ස්ථානයේ ක්ලික් කරපුවාම අපිට තවත් ප්‍රහේලිකාවක් මේ ආකාරයට ලැබෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සමහර විට ඒ නොලැබී කෙලින්ම ඊළඟ පිටුවට ළඟා වෙන්නත් පුළුවන්. අපිට මේ අවස්ථාවේ ලැබිලා තියෙන ප්‍රහේලිකාවේ select all images with chimneys කියලා තියෙනවා. අපි ඒ ටික සියල්ල select කරලා හිටන් ක්ලික් කරපුවාම අපිට මේ වගේ දැන්වීම් පිටුවක් ලැබෙනවා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ බැක් වෙලා නැත්තම් මේ කියලා තියෙන ස්ථාන ක්ලික් කරලා මේ ටැබ් එකකින් ඉවත් වෙන එක. ඊට අපි නැවත දැන්වීම් පිටුවට ළඟා කරනවා. එහි තිබෙනවා good job කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන්වීම් බලලා අවසන් කරලා අපිට ලැබෙන්න තියෙන මුදලත් ලැබිලා ඉවරයි. අපි එතන go කියන ස්ථානේ ක්ලික් කරපුවාම නැවත අපිට ඊළඟ දැන්වීමේ පහළ තියෙන go ක්ලික් කරලා කරපු ක්‍රියාවලිය නැවත ක්‍රියාවට රංවන්න පුළුවන්. කට අපිට Windows Ads සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න පුළුවන්. අපි එම Windows Ads ඉදිරියේ ක්ලික් කරලා ලබා ගන්නා පිටුවේ එම ඇඩ් මේ ආකාරයෙන් දිස් වෙනවා. ඒ Windows එම Windows Ads සමහර ඒවා තත්පර 15යි, සමහර ඒවා තත්පර 30 යන කාල සීමා යටපත් වෙනවා. එම ඇඩ් වල පහළ තියෙන go ක්ලික් කරලා අපිට නැවත පෙර පරිදිම දැන්වීම් ලැබෙන පිටු ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ දැන්වීම් ලැබෙන පිටු නැවත අලුත් ටැබ් වලින් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒ අලුත් ටැබ්ස් ක්ලෝස් කරන එක මේ විදිහට ඉහළ තියෙන X ලකුණ ක්ලික් කරලා අපිට ටැබ් වලින් ඉවත් වුණාම අපිට මෙන්න මේ වගේ good job කියලා නැවත අපිට මැසේජ් එක ලැබෙනවා. ඒ එවිට නැවත අපිට Windows පිටුවට නගා කරගන්න පුළුවන්. ටැබ් එක ක්ලික් කරපුවාම අපිට මෙන්න මේ වගේ පිටුවක් ලැබෙනවා. ඒ shorts දැන්වීම වල පහළින් තිබෙනවා view short list කියලා. මේ view short list කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරපුවාම අපිට ලැබෙන්නේම දැන්වීම. මෙන්න මේ වගේ IQ option වගේ දැන්වීමක් ලැබුණාම අපිට කරන්න තියෙන්නේ back වෙන එක නැත්නම් මේ ටැබ් එක close කරන එක. එහෙම close කරපුවාම අපිට go to link කියලා වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. අපි ඒව ගැතන් ක්ලික් කරනවා. ඒතර ආයෙත් ලැබෙන්නේ දැන්වීමක්. ඒ දැන්වීමත් අපි ක්ලෝස් කරපුවාම අපිට ආයෙ go to link වගේ මැසේජ් එක තියෙන පිටු ලැබුණාම අපි නැවත ඒක ක්ලික් කරනවා. නැවත නැවතත් නැවත නැවතත් දැන්වීම ලැබෙනවා. මේ බොහොම වාර ගණක් මේක සිද්ධ වුණාම අපි මේ හැම ටැබ් එකක්ම ක්ලික් කරලා නැවත අර අපිට go to link නැත්තම් කන්ටිනියු කියන මැසේජ් එන පිටුවට නැවත නැවත ලං වෙන්න ඕන. සමහර විට මෙන්න මේ වගේ නැවත I am not a robot කියන පිටුවක් ආපුවාම අපි එක ක්ලික් කරලා කන්ටිනියු කියන ක්ලික් කරපුවම මෙන්න නැවතත් අපිට දැනීම් පිටුවක් ලැබෙනවා. සමහර විට තප්පර ගාණක් කවුන්ටර් පිටුවක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක ක්ලික් කරපුවාම අපිට ක්ලික් here to link කියලා ලැබුණොත් අපි ඒක ක්ලික් කරනවා. මෙන්න නැවතත් go to link කියලා ලැබෙනවා. අපි ඒක ක්ලික් කරපුවම මෙන්න නැවතත් දැන්වීමක්. එය close කරපුවාම අපිට නැවතත් මේ වගේ දැන්වීමක් ලැබෙන්න පුළුවන්. වෙන දැන්වීමක් ලැබෙන්න පුළුවන්. එහි අර x කියන ස්ථානය ක්ලික් කරලා ඒ අපිට close කරපුවාම මේ අපිට මේ වගේ මැසේජ් එක your link almost ready please scroll down කියලා આવොත් එහෙම අපි පල්ලෙහාට ගියාම ආවේ කවුන්ට් වෙන ටයිම් එකක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. නැත්තම් නැවත go to link හරි continue හරි අපිට තියෙන page එකක් ලැබෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි වා දැන් බලන්න මේ වගේ congratulation මේ වගේ දැනීමක් ඔබට නොලැබෙන්න පුළුවන් සමහර විට. මේවත් අපි ක්ලෝස් කරගන්න ඕන. මේවා ලැබෙන කිසි දෙයක් කරහා අපි යන්නේ නැතුව ඒවා කොහොම ක්ලෝස් කරපුවාම අපිට මෙන්න අන්තිමට good job කියලා මේ message එක ලැබෙනවා. එතකොට තමයි මේ short මෙසේජ් මේ දැඩීමක් අපි කරලා අවසන් වුණේ. සාර්ථකව මේ කරගන්න හරි වේලාවක් ගත වෙනවා. අවසන් කරලා අපි දැන් quiz කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරමු. ටැබ් එක ක්ලික් කරපුවාම අපිට ලැබෙන පිටුවේ මැද මේ වගේ ඉලක්කම් දකින්න පුළුවන්. මෙතන 10 ඉලක්කම තියෙනවා. එක තමයි time count වෙන තැන. 10 9 8 7 ওই විදිහට බිඳුව දක්වා නම් වෙනවා. ඊට පහළින් තියෙනවා අපිට විසඳන්න ගැටලුවක් එක්ක එකතු කිරීම එහෙම නැත්නම් වැඩි කිරීම බෙදීම වගේ ගැටලුවක් තියෙනවා ඒ ගැටලුවට උත්තර කීපයක්ම ඊට පහළින් සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ ගැටලුව විසඳලා හිට ඒ පහළ තියෙන නිවැරදි පිළිතුර ක්ලික් කරන්න ඕන ඉතින් මේ වගේ ගැටලු රාශියක් ලැබෙනවා මෙහි නම් 45ක් තියෙනවා අවසානයේදී your daily quiz limit has been reached කියන මැසේජ් එක එනකන් අපිට මේ කාර්ය කරන්න තියෙනවා offset claim බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මේ වගේ පිටුවක් බලා ගන්න පුළුවන්. Please click on the antibot links in the following order කියන තැන තියෙන වචන තුනේ අනුපිළිවෙලට පල්ලෙහා තියෙන වචන තුන ක්ලික් කරන්න ඕන. I am not Robert කියන තැන ක්ලික් එක දාලා collect your reward කියන තැන අපි ක්ලික් කරපුවාම අපිට eh, විනිමයෙන් ලැබෙන මුදල අපේ ගිණුමට එකතු වෙනවා. විනාඩි 3කට වරක් මෙම ක්‍රියාව කරන්න පුළුවන්. අපි auto faucet click කරොත් එහෙම you don't have enough energy for auto faucet කියලා වටිනවා. අය අපිට මේ වෙලාවේ කරන්න බෑ. withdraw කියන බටන් එක click කරපුවාම අපිට මෙන්න මේ වගේ පිටුවක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. එහි wallet කියන ස්ථානයේ අපේ faucet ගිණුමේ හරි වෙනත් ගිණුමක අවශ්‍ය ගිණුමේ email address එක දමලා ඇමවුන්ට් කියන ස්ථානයේ විත්ඩ්‍රෝ කරන ප්‍රමාණය සඳහන් කරලා කරන්සි තියෙන කොටුව මත ක්ලික් කරලා ඒ කරන්සි වර්ගය සිලෙක්ට් කරලා අපිට පල්ලෙහාම තියෙන විත්ඩ්‍රෝ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම අවශ්‍ය මුදල අපේම ගිණුමට බැර කරගන්න පුළුවන් වෙනවා.